estivemos visitando as obras de a Rúa 6 e o Camiño Núcleo Rural de Mos que se están a executar co plan Reacpon que foi un plan extraordinario que pusemos en marcha neste mandato Tamén eh, a obra xa rematada, humanización e mellora do pavimento da Rúa 7 que foi financiada en este caso a través do Plan Concellos. Eu sempre animo moitos os concellos a que teñan a pros proxectos porque sempre imos a sacar en cada mandato plans extraordinarios que son exixentes e que se non están pre-preparados, polo menos, pois non é posible e poder acadar nin a puntuación, nin os plazos. E o certo, pois que aquí está acontecendo que sempre que sacamos un plan, pois se presentan e reciben financiación. É, é verdad o que decía tamén a presidenta que Moraña estamos sempre atentos e tratamos de presentarnos a todas as subvencións que hai y en este caso, bueno, pues eh, conseguimos a Reazpón, donde se están invertindo prácticamente 200.000 euros e tamén pois a inversión que hubo pois na Rúa 7 foron a, en torno a 130.000 euros. Dúas obras importantes para Moraña que melloran a calidad dos veciños